Hello guys Jai Hind welcome back to my channel Manita साहब का स्वागत है यहाँ पर कुछ मैंने एडवांस सेंटेंसेस लिया है सिंपल प्रेजेंट का जिसमें मिक्स रहेंगे कौन कौन से मिक्स एक जो यहाँ पर है कि मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं यानी कि यहाँ पर डू डज का यूज होगा ई e का यूज होगा एक सेंटेंस रहेंगे सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस रहेंगे जो केवल ई e लगा दो वो बन जाएंगे भी की जरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ सिंपल प्रेजेंटेंस में वही नियम रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर और पूरा सब्जेक्ट पूरा भर एडवांस लर्नर का ये क्वेश्चन है जो कि कुछ कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं पाँच दस क्वेश्चन लिए हैं जो कि लंबा है और उसे बनाना है ठीक है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैं जानता हूँ तो मैं जानता हूँ यानी कि तादा तिथि वाला हो गया ये तो सिंपल प्रेजेंटेंस का वाक है यहाँ पर है कि आप ईमानदार हैं आप ईमानदार हैं यू आर ऑनेस्ट यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि मिक्स रहेंगे एडवांस लर्नर्स का यही मतलब है कि वो मिक्स क्वेश्चन रहते हैं सेंटेंस अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ कि मैं जानता हूँ तो मैं जानता हूँ I know K N O W अब यहाँ आई पुलर सब्जेक्ट है नो भी पुलर लग गई आई नो मैं जानता हूँ इसका की का मीनिंग होता है that T H A T that मतलब होता है की आई नो दैट आप ईमानदार हैं तो you are honest H O N E S T you are honest यहां पर है मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं तो I know you are honest I know that you are honest यहां पर लिखा हुआ सभी लोग कहते हैं सभी लोग कहते हैं यहां पर क्या हो जाएगा तो ऑल all... से ऑल से होगा क्योंकि ऑल हो गया पुलरल सब्जेक्ट तो से भी पुलरल लगेगी अगर जो यहाँ सिंगुलर आता तो से में यस लगा देते ठीक है तो ऑल से सभी लोग कहते हैं ऑल से दैट की हो की यहाँ पर है तो यानी कि दैट लेगी तो ऑल से दैट ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है इसका ट्रांसलेट होता है honesty is the best policy honesty is the best policy honesty is the best policy. और says that honesty is the best policy क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार है क्या आप जानते हैं तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आप जानते हैं do you know do you know you हो गया पुलरा सब्जेक्ट यहाँ पर डू लग गया अगर जो यहाँ सिंगुलर आता तो यहाँ पर डज लगती तो यहाँ पर हो गया डू यू नो दैट की यहाँ पर लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा दैट की लिखा हुआ दैट वह शादी करने के लिए तैयार है तो he is ready for marriage he is ready for marriage यहाँ पर यहाँ हो जाएगा see he is ready for marriage ठीक है यानी कि he is ready for marriage ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज रेडी मतलब तैयार है फोर मतलब के लिए शादी अब यहाँ क्वेश्चन है आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों चाहते हैं तो why do you why do you you मतलब पूरा सब्जेक्ट है तो डू लग गया तो वाई डू यू से सो सो मतलब ऐसा सो मतलब ऐसा यानी कि वाई डू यू से सो दैट आपको मेरी ज़रूरत नहीं है आपको मेरी ज़रूरत नहीं है यानी कि you do not need me you do not need me आपको मेरी ज़रूरत नहीं है यानी कि you do not need me next question है कि क्या यह सही है कि आप मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं क्या यह सही है कि आप मेरी मदद करना नहीं चाहते यानी कि क्वेश्चन हो गई क्या यह सही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यानी कि यहां पर होगा is it true is it true ये है इसमें ताता तिथि नहीं लगा हुआ अगर जो ताता तिथि लग रहा था तो मैंने लिखता है डू इट ट्रू ठीक है लेकिन यहाँ पर है क्या यह सही है ये हो गया सिम यहाँ यहाँ पर लिखा क्या यह सही यानी कि ये सबसे आसान सेंटेंसेस है क्या यह सही इज इट ट्रू कि यानी कि दैट आप मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं आप मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं तो ये हो गया तातातिथिक सेंटेंसेस यानी कि ये सिंपल प्रेजेंटेंस का वाक्य है तो you do not want to help me you do not want to help me you do not want to help me क्या यह सही है इज इट ट्रू कि दैट आप मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं do you not want to help me next question यहाँ पर दिया गया है क्या आप जानते हैं कि आपकी गाय दूध नहीं देती है क्या आप जानते हैं ये हो गया सिंपल प्रेजेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या आप जानते हैं do you know do you know अब की लिखा हुआ है यानी कि दैट भी लगेगा डू यू नो दैट आपकी गाय दूध नहीं देती है आपकी गाय your cow your cow singular subject है एक गाय है तो योर काओ अगर जो लिखा है तो आपकी गायें तो यहाँ पर होता है योर काउज तो ये आपकी गाय है तो यानी कि योर काउज यहाँ पर डू लेगा डज लेगा डज लेगा क्यों क्योंकि आपकी गाय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो does not give milk does not give milk वो शर्मा अब यहाँ लिखा हुआ है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है यानी कि यहाँ पर बनेगी I don't I do not need your help. I do not need your help that that होगा बिकाउज होगा क्योंकि लिखा हुआ यानी कि because B E C A U S because मेरे पास कोई समस्या नहीं है आई आई डोंट हैव या फिर लिखो I do not have I do not have any problem I do not have any problem next question है मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है क्योंकि वह चाय नहीं पीती है तो मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा my wife my wife my wife मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है क्यों क्योंकि मेरी पत्नी एक पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है यानी कि वो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट तो my wife does not know my wife does not know मतलब जानना पहले नो लिखेंगे उसके बाद हाउ टू लिखेंगे क्यों क्योंकि मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है तो my wife does not know how to H O W how to make tea my wife does not know how to make tea यहाँ तक हो गया उसके बाद क्योंकि वह चाय नहीं पीती है क्योंकि वह चाय नहीं पीती है तो यहाँ पर हो जाएगा because because b e c a u s because c is because C C के बाद हो जाएगा यह चाय नहीं पीती यानी कि ये क्या है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग है दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के भाग है तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यानी कि बिकॉज वह चाय नहीं पीती है she does not drink tea she does not drink tea फिर से यहाँ बताते हैं मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है क्योंकि वह चाय नहीं पीती है my wife does not know how to make tea because she does not drink tea next question है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं तो आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा why do you why do you want to help why do you want to help me why do you want to help me आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं why do you want to help me यानी कि ये हो गए ये सारे सेंटेंसेस थोड़ा सा एडवांस लर्नर था ये सारे सेंटेंसेस बड़ा बड़ा है इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि पहला सेंटेंसेस क्या का इसमें दो सेंटेंसेस मिक रहता है जैसे कि मैं चाहता हूँ ये पहला हो गया कि आप ईमानदार हैं ये हो गया दूसरा तो दोनों सेंटेंसेस को पहले पढ़ेंगे देखेंगे कौन सिंपल प्रेजेंटेंस बनेगा कौन ऐसे ही बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सारे सेंटेंसेस मैंने बता दिया गया और अगर जो इससे नहीं समझ आया तो इससे पहला वाला वीडियो जितना भी बनाया गया है उसको आप समझ जाओगे वो प्ले में आता आता है उसे आप देख लोगे सारे सारे वीडियोज को फिर आपको ये आसान लगने लगेगा और ऐसे ही बनना शुरू हो जाएगी चलो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं जय हिंद जय भारत